атомдук ядронун кандайдыр бир ядролук бөлүкчөлөр менен өз ара аракеттешүүсүндө баштапкыдан айырмаланып башка ядрого айланышы ядролук реакция деп аталат биринчи ядролук реакцияны альфа бөлүкчөлөрү жана азот атомдары аркылуу резерфорд жүргүзгөн натыйжада кычкылтек атомы жана протон пайда болот